うんあにょは池田光太です、えー、東京出身です韓国楽しいですうんフロントサイショービットうん、バックサイドキックリップ、バックサイドフリップバックサイドフリップ 高いものを飛ぶ時のコツはスピードつけて結構遠目から叩くノーリーヒールノーリーヒール <laughs> なぜかできないできるけどスケッチスケッチうん backside bigger spin. yeah. 高さがね、結構ね、あれやっても出るね。うん。